Surprise! Só que surpresa isso aqui tá? Isso, não sei. Yeah, yeah. Aqui com que chama que tá come, chão? Não, esse, esse banheiro florida, chão. Esta tá olha Não, chão, busca flor, vou comer, busca tri, busca tritário, vou comer. Esta tá olha malo, chão. Uh, bom fuego, tá bom fuego, chão. Esta olha stick, não tinha. Ei, esse que É tá bom, tá bom, né? tá bom, não. Tá bom, não. Awo, a mim também tem um chiste, me espera que o meu também tenha bom. A mim tenha bom. Me também contei, me espera que o meu tenha bom. Olha, essa aqui está um barco de pirata. Um barco de pirata, riba lamã. Então, de repente, um coisa Ele barco que tu não é gago. Capitão da gago, tu não é da gago. É de repente, vou pensar, o barco pirata não, né? sempre tem na, né? na né? torre, com amber, com é, é, verga de um ovo. Está parado, riba barco assim, está lá. De repente, de... Ah, cá! Cá! Cá! Cá! cap, cap, cap, cap, capitán, tin, tin, un, uh. un va, barco en, en enemigo está bien, bien para at, at, at, at, atacar. El, cap, el, cap, el capitán también a, a su papá, papá, el capitán dice, what, what, it's ver, ver, ver, verdad. Tu, tú, tú, pi, pira, pirata, cuerda, po, po, po, po, po, posición. Duren, ende de vaina, nan, ka, ka, ka, ka, cayó. Y tú, tú pirata, con la vaina, cayó. Ela para de, ado, ah, attention, pré, pré, pré, préparez abou, abou, abou, abou, abu, abou, abou, abou, abou, abou, Fuego! abou, abou, abou, Fuego! Et bou abou, bou bou bou bou boum Larga esse card aqui, Vai Larga esse card aqui, ó. Se abo ah, mesmo não vou compreender. Como que tem muito compreender? Esse card aqui tá roupa preto. Esse card aqui tá preto hasta ah, tá pra graba baia. É que bem, Aqui tá para pra abo que tá baio aqui. Vão acompanhar nos vaca esse card aqui. Era porta. Tá aqui que está aqui? Tá aqui que como tá garantindo esse casco aqui? Ura por turna corar. Takikoye tala tau me inta laba panja skulu kunnen mandabus ko. Hata ami nota firme koki. Echt niet. Ami no kita potata ore yege Vier? Engels? Papium? No, ami ta firme. Conta, bubu ye. Ala kabati kabati. Konta cansa, cansa que não é cansa, me mi trabalho. te bowem. Kiba se. Ah me te kere bakushi na mi te kere ta koma Me te koma bai drone mi vai ni bai bai wo ki kansa kumi kurpata. Makushi na pero wakura port maluco boyo. Malu? Sim, waka ki. Minta aceitar a port mal aqui dentro. Para Perché non vai o scolto Você Potete guardare lentamente come un desodorante e banchi di mai scol para nada? Mi non paga accettare. Paga scol, até aqui. O rapporto malo. Até aqui. O rapporto bom aqui. Até muito que no número 4. Vescano, tá com cortamento? Sim. Puesto número 4. Mira aqui, administrativo comércio lá em puesto número 2. Mas... mira que puesto número 3. Mucha quita ministra de economia também vira 3. Mira que é muito que papá. How are you? Número 4 para inglês. Esta é o número 5 para papiamento. Ah, não. É muito que era parte para mão, bota fé flaca, bota terra é muito, moça, bota pone que é muito, bota quebre. Muito bom bem casco na boa, se que bota quebre. Não, essa coisa é muito bom. Bom, vamos ter só. É 8 aqui. Bom, bota número 8 de classe. Pa, pa, pa, pa, pa, que é que tá ali? Cabelo que eu afundo? Sim. Tá quando eu pintamento, não. Vamos passar ali número 8, pinta também. Todo mundo chama esse para pinta. Ah, tá. Kodin e e. sa kodin legion? Si. Buang pasalin nung bersaiz pa pa kweti koi kodin sa kodin. Nung berumah mesti tapas sa dia teresa ki deng. Pero all by all, kita mita kontento ke raporta ki bong ki bre. Bota gusta ki bre ene basa. Mita bai kushina, bai kome. Raporta bom bom, si sina madene. Papa sugiu bata. Mieni na ambasali. Hobi bora raporta. Hobi bora raporta. Pananta cana tra rotonda, rotonda, rondo, corso. Onde como é pirati rotonda? vou subir? me dimmi, copena, mas subir Mas Cristoforo! Los sabay ko pera so auto, subi baga dam yega, wo los para desfrutar de disfrutadi ko so ata nos ko ou Riva riba Christopher. Entero rotonda pa colma, na umar que caminda bom e riba tampoco, ata nos sa tá kuri robes. Hay não shom, pananta tra rotonda, tu caminda stay não bosa una nan tingo bay tra rotonda, den supermarket, Até den supermarket, ora boiga bandi carniceria, den certo supermercado, mira que dá dal jagi dal dende, mira jaya é dal dende, e nan ta tá caminda tra rotonda, tra rotonda e não bota para ranca bono, numa darante, darante, cuebocona, ora numa yama, com uma bocano. Eita, caminho de clara tondo, desce uma não noriba sério, Cristóvão. Ei, basang boss, da turora ba tigo gayam. Mas ti um bolas assim siya sei. Não, com Não, um da turora ti honra, botingo papi a verdade. Bobo saca bo curva, pero nunca miti sí, limite. Sí, sí, wak wak, kiko a passa que é nanki. Bossa se é um bom les. Wak babocinha, bocinha. Bombo, Victor. Que nos hago? Mas você pode ter um pouco placa aqui, você? Será, você? Nu já din pe placa la tota bom, la minda tingu tradura sin aqui, para o si en en não pa para, ta klapa para. Mi tá bezig ta wak de book aqui, não, Pouco oferta de barco, não, Oh, mas não está de mané, mané um 20 milhão da sin aqui. Hambo. Hambo tá. é eta rond rond merca nós lá correr de barco. Portanto, nós vamos back for loop, é um três lunas sin aqui. Um 20 ¿No? Junta un de nós dos, nós tabisa e ende a muri. ¿Un luna pasa? ¿Un luna pasa? Sí. Ok? A mí mim falabo. ¿Se rapaz. Sim, sí, sí, Não, no, no, no. A mim te manda paga. A mim não. Vou aqui da pouco. te va a aqui. Sim, sim, sim. Guarda aqui. la que tem, la que tem. Merdia, vou aqui. Oh. un saludo. Saludo. Um companheiro. Sambo. Sim. with the George. Sì, a seguito di Carl. George was thing. Ah, ok. Sì, George was thing. Oggi questo Frida. Mm-hmm. George was thing. Sì, sì, sì, Sharogu. Sì. Sinta, ah. sinta numa. Sì. Aha. Um um, um, um, um, promigo nos começar, não? Um, é que ele me bique, né? nome está, um, Victor Dalla Cochi. Victor Dalla Cochi? Sì. Ai, ai, ai. È eh, ma non è mosca. Si, e mi di mistake da. Mi mo da yana wa mo nerza. Net un luna pasa. Ela vai só cega. Mhm. Tá mitata. Tá mitata tá tá querendo nós mo. Ela é uma um prosta. Um Alzheimer. para Deus manda tu me. Ela vai lá com nós. Isso se passa. Ela tá querendo bom. Si. Paz, paz, prosperidade. Sim, sim, amém, amém, Se ela virar roupa e malho, uma luna passar. Vai lá com nós. Poco tristeza, opídolo, opídolo. Esta ya, mano. Mas ainda tem stage, é? Sim, esta mesmo tem sido da sua pela, mas tem que nada. Sim, de quando é que me disse que gosto de fafelo, o me entender agora que me não conhecer. Muri cadê gadeva assim, não tá bom. O Luna, o Luna nós temos nossa direita. Sim. Para que ela não werke em não nossa werke. Sim, sim, sim, força, força que vai, não? Sim, tá para aqui com ela, mais ou menos. Bom, ya, mas a palavra mais, eu sou menino me assuntei, não? Não, não. É muito aí, ya, merci. Eu não <laughs> vou pagar nada para ele. Não, ya, <laughs> me tá comprando, pero, berato, não posso nada, nada outro berato, não, ya, de mim. Ope duro, ope duro. Tem que vai numa pessoa, não posso nada, sim. Sim, pessoa, eu costo taco, ya, a mitad de, tocando com blasting, verdade? Então, ya, é minha irmã, não tem para o que não, não, não, não, ela morre, ela morre. Eu tô dando guaia. Raya? Ah, é? A, sim, aquele é mulher de um contato que tem que ganhar. Um milhão, Florinho. Um, um milhão? Sim. Oi, gente. boa noite. Bom vindo à é outra de Quem está ganhando a Eleição. Essa aqui vai vir a é primeira edição de Quem está ganhando a Eleição, dia 30 de setembro, vindeiro. Nós vamos analisar tur é partido não que tem, tá mais partido tem, tem mais partido é aqui é, que tem para votar, é, é partido não. Né? Nós também aqui nós analisar tudo, nós tem partido tur tur corsal, nós tem partido corsal sem sende, tá? Nós tem partido tur tur den glória, nós tem partido corsal a oh, oh, também, nós tem partido, lá que me aqui, corsal não duda mesmo. Nós tem partido com sol, é. Nós tem partido com sol, fijo, fijo. Antes aqui tem lema de fijo, fijo. Então nós tem partido com sol, tur, tur, porque Santa, para quem não tá dirigir lugar aqui? Eu vou que tem é com sol, com sol. Tá. Para quem você está dirigir todo o tempo? Então? Mitä kere nosta bäsi amada. Ajo, me lembra de ver uer. Cielo lota levemente, teco parcialmente nublado, chance riba pouco aguacero. Mas se mirava a ser que bana, me querer tiene, tengo que dar para den orawa te cai. Pues si come orava, mira na na aonde cai mais tampoco. Ok. Anyway, sei que wera aonde cai toque, mas me sabe que não tá mande coi wera aqui mesmo, sabe? Bom, me também chama prome líder político. Nós também papi com neto cante disso programa de governação. Nós também papi a wakune, Kiko Nantin para Corsol, quanto voto, quanto assento. Me querer também bem peleia de assento também, cultura 92 partidos não tão para mencionar vai Lobatin pelea de stool também com a quinta cinta, conta parte de stool, etc, etc. Mas nem momento mira que tá um stool só tem aqui dentro, pensei também só tá aqui dentro sentada. Aqui dentro mete de stool, agora, ora é partido na sala. Gabi wet aqui, também a minha aqui. Quem tá aí? Sim, partido tortura costa. 5, 28, 28, 91, 6, 7, 9, 40, 36. Alô? Com quem é o senhor? Alô? Alô? Tá com o líder político de partido Tur Tur Corsal? Sim, eu tô tá correndo. Aham, conta. Tá bom, tá tremendo. Conta na sede. Bom, já, agora que qualquer vai vir, não sabe sede feminina de sudor. Aham. Um, por ainda por aí passa eh, aqui na Ana. Aham. Um, agora que acaba de imitar de doce. Ok. Me sabe, doce por aí, não é doce ainda vim. Ok, ok. Tá algo, não tá algo. Sim, sim. Ok. Me sentar aqui na com esperança, com o nosso banheiro, um barinho. Ok, ok. Ah, você tem programa de governação? Mica è programa de governação que chi Santa Para, chi Santa Bessi, ora Santa Drenta di una politica. Un programma per chi? No, non sono in censo, non sono não non sono qua, non sono... Você não tem um programa de governação que man, que, para que pueblo você vota para você? Já, vota para nós, se sobre esse pueblo. Tá promete que você não tem contienda eleitoral? Bom, sim, esse aqui não sou problema, o problema é que não se E não sou bem para salvar o coração. Sim, mas como Santa Salve, como Santa Salve, você vai atender com caia, você vai atender com ensinança, com salubridade. Que que que que vai é Santa programa? Que vai Santa programa tá? Briga, banheiro. É coisa que sabe tu cos. Tur tur, não sei se tu cos tur tur. É, é bom, feliz noite então. Éxito. Dangue, não vou dar, Bom, bom. Quero sem medo ou sem bibo. Querer um partido político polanta, não tem programa de governação. Me quer saber nessa mesa que tá programa. Caso como sabe, a me saber espírito, com, com, com, com rádio Rochela, com conela, querer tá programa e televisão. É, me tá amo, só. Tem outro semana que Deus quer, de outro programa de quem tá ganha a eleição. Nem me tem que nenhum tá ganha tampouco. No, pero Bochista é me gusta, Bochista é da. Bochista me verdade, como é me é gusta. novos não nuevos novedades, casi. No, Vamos, vamos, tista também. Não, vai, vai, vai. Tem licença, tista. Upgrade, upgrade, upgrade. Então, eu, ah, eh, eh, eh, não tá aqui, não tá, já. Mas botar ah, aqui, sim. Vamos, bogosa. Ah, tá bogosa. Tá tem um par de galinha na Las Vegas, então dois tá tem problema sério com o outro. E galinha não tá a conversar com o outro mês. Na topa outra, o a Las Vegas tá um seco, não tem água, não tem nada. Que na topa outra, não. Não tem problema. Isso que dá o ar. Começa a doce, delia dá o ar, outra daqui, Mira aqui, descer, um dinami, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Eu te digo, né? Are you talking to me? Takengasi aya, takengasi aya, takengasi aya, takengasi aya, takengasi aya, takengasi aya. Vai bem, vai bem. Tá serve 40 ai, nota uega, serve muita estima a companhia aqui, muita estima a botar, meu chefe. Vou pilar para chefe, vou pilar. Danke, Nabo, danke, Nabo, danke, Nabo. Gostei, chefe, gostei, gostei. Então, um carinho para o um homem não é, eh, é eh, de coração, de meu coração. Já um carinho grande, o adiei can can yei além. Ei, obrigado, obrigado, é uma grande. Chefe, é meu chefe como é magre. Oh, é bom, bom, bom, tremendo, tremendo. Chefe, sabe um regalo para o de coração, não comprei ele para o chefe. Tremendo, papá, tremendo, tremendo. Tremendo. Esa es la papa, chef. Beter corre, beter corre. Ah, para curva. Danke, danke, papá. Danke, na bom. Siga bom, na bom. Danke, danke. Chef, vou para tá na bira tingo do nave, para bem, chef. Está bom. Chef, nós estamos em cantinho agora, bolo. Vamos. Vamos. Ok, ok. and they Chefe, esse aqui tá um regalo para você. Mas eu vou pensar, eu não tenho nem tique gana de tudo na minha mesa me tem rápido em lugar aqui, me tem rápido em lobo. Para me parte, vou vai fiar no mês que lugar aqui. Não cuida bolo, lobo, tem para tudo ainda. Toma! Toma! Não apertado comigo. Tu Lula, vou te quitar sem a nós. Mas por bem com coisa que dentro para Incrível, vou ter é um homem não, sem escrúpulo. Tchau. Mas trouxe um moleque saldinho de balançar agora, nós está ouvindo, está saldinho de nossa está O atleta can, can meet internet além eu मैं आपको शुभ पावे की शाखो बशी उसको पानी vou देश चाहती मास मालूम que eu मुझसे Então, chefe, me diga uma palavra, Paulo. E parte do artigo em... Chefe. Chefe, me quer avisar, a mim não gostava de um tique. Upi malene botar. Camina tem tanto trabalho em lugar aqui. Bota lá nós que da Sintra Overtime. Então, durante de semana bota bem próprio nós com o trabalho. Então, exigir que nós temos que trazer tem 8 horas. Hopi rápida me tira para boio. Upelop, vamos, upelop, upelop, upelop. Mas você com rabia me tira para mostrar. Eu não ligo, sofri, você não sofre. que la gozan, acá otro camino. Sin perversan, ambos adornan. tan lo mira, como este nada Eso su mi ¡Rame como están. um avião bulando, altura, basta mil pia de altura. Tem avião, estava tem um pastor, um patfender um ambo roupa e sabi, que bem sabi, sabi mesmo, com um piloto. e mesmo é piloto para bular avião. Pulando assim, de mesmo, motor cai fogo. Torta cai fogo. O piloto veio para trás e disse que ainda não tem que ir, mano. Meti uma notícia para não é avião aqui, uma hora para outra também cai. Então, eu gosto disso, sempre capitão, mas se for último, ou de caso que gosta boldo, a mim vai for pro bem. Então, agora também se passaram, mano. Tá três parachutes só tem, nossa quatro anos tem três parachutes. Que bem, a mim tá, se dá mal com É de, a mim problema que eu tô porque bem, o água andar assim, preciso parachute bula. Eu É uma busca de rumana, sorry. Então, também, mim tá é dá mal com Edi Romana Soares, amém. Então vamos hope isso bem. Mas um hope projeto para acabar. Costa grande, brug na patra, Edifício na grande. Hope que os passe que bem. Me dá, me dá, me dá. ela bula. O pastor, para vender só que tá? Pastor, diga para vender mediu. Ah, mas um jovem ainda. Mita nota com botar jovem e botar um uh, futuro grande, botar lante. Pensei, mita pedido para o que é um parachute com a sobra. Ibula, pastor, eh, gaichi yaundi que pastor, pastor que dereu resto pastor. Eh, dois parachutas sobra. Pastor que nemita não tá com de hancha de morto e boquei eh, pastor que dereu resto que é chute bula pastor da dois parachutas bula. Eh, pastor que dereu resto Bom? Pastor que de como tá bisamico tá dois parachutas sobra. Pastor, pastor, é ambos sabia que comi rugtasse la bula. Abosa. Ei, Bamba Maieta, mestre, sou Maieta, também tem coisa Parfelo. Tá de Vamos Bamba tá Maieta. Parfelo. Ainda mais se é contento com missionabo, né? o missionabo se compreende também, pero me comissiona come se assumirá, a rabia come, sulfurá, que o de é grande mitá, me importa de turcos para eu na momento. Aqui há a mita chepen, pero não sei completo, completo, mas nem mucha yona, também se trapa, tá? Sender, sender, tá? un cosco da tá molestiar minha alma, daqui de ima vai plaza, anto matou por amiga de mim, de, de foi infância, de foi temporada, de fratro, não? Wana, anto me tava ramaneia, anto me chonanta tende, Kiko passar me questões. 5, 28, 28, 21. Hello, um momento, never, um momento. Alô, Pedro, tende! Vou postar e bate coça e